今から飛行機を4回乗り継いでインドネシアの秘境バカトビ諸島へ行ってきます 若飛諸島のワンギワンギ島へやってきました。日本を出てから32時間もかかってしまいました。朝食を食べてからダイビングに行ってきます。えー、朝食です、えー、あそこはリゾートですね。ダイビング行んだけど、波がすごい。so for u Oh, okay, okay. 行制限区域に入っていて、えー、今からですね隣の方へ行ってみようかなと思いますこうドローンが飛行禁止区域に入ってるんでうわ坂がすげえなリゾートの入り口です、えー、外に出るとこ度ウウィリーして遊んでる人とそれを見てる子供たち子供たちは 歩いてる人誰もいませんなんか廊下でなんかもらうときす OK thank you much thank you うるせえようるせえなんか写真撮られたよ日本人めしいの なんか、えー、ドローンをやってたらヒューってあのヤシにぶつかっちゃって大受けです公 <laughs> でパトゥーのまで出てもらってますオッケーオッケーあっ何してたの Thank you. Yes. o k thank you so much. Yes. あ面白かった。えー、っと、ちょっと歩いてドローン取りに行って、で、ただ子供たちがね、バイクに乗せてくれて、 でそのドローン飛ばした子供が集まってきて最後にいくらだ5000 1, 1万ん1万50円100円なんだよな確か1万あげたらリゾートまで乗っけてきてもらいましたラッキーですえー、6時30分ですぬるいシャワーを浴びてですね今からちょっとレストランでだって水しかないんだよ部屋に 島の海岸はいつもこんなに波が高いそうです。えー、明日朝4時半に出発です。波の音しか聞こえません。朝4時25分です。こんな6時15分のフライトとかって誰が乗るんだろうあんまり来ないよね人がなん空港の待ち合わせの中までお弁当届けてくれました 来ないと思ってた外はちょっと明るくなってきてます50分搭乗開始です